na maso nebitambula kulambu amuganda afe kajubi fred lumbuye nabagamba okuvalo yakwatibwa uh, political affairs ezili mugwanga uganda twali twazenenyamu twaze netusalawo sokatwembakinge ku cause eyokununa muganda afe kajubi fred lumbuye then after all tujja kuddayo tukwasaganye ensonga zewaka naye tumanyi ebizibu byonna bimuyitamu mugwanga uganda bitundu ebyenjawulo mu central region mu eastern uganda mu western uganda mu northern uganda wamu ne areas zonna ezikola eggwanga uganda amawuli amalungi abanaabazireeti munasanga messagi wenegenda ngenda kwogera ku nsonga emu kulamu bwa muganda bafe bajibisfred nombuye state gyalimu ah, wawe tuli genene okwogera nebyesitalina kwogera ebimu jabirekayo baganda bange naye ngezaakotereza embeera so mwebale nnyo mwebale ddala kutwesiga allright pato uganda omuntu wa wansi mwebale nnyo baganda bange mwebale nnyo messagi tuziraba mwebale nnyo abatwagaliza ebirungi nabagaliza kajubi fred lumbuye ebirungi uh, nsooka okwetonda nti banaye abasindika ka message mu inbox awo sometimes ezimu zitulema okuddamu sometimes ezimu netuddamu newe tutasobodde kwatagana bulungi bannaye mutusaasire olyasa okusindikira audio nga ziringa kkumi ndala zimu mudakiika kkumi ndala zimu mudakiika abiri naye nga bonna betaga response so bannange mutusonyiwe awo allright kandanikireo straight awesijja bamalira biseera pato uganda omuntu wa wansi uh, mwawulira amawulire agagwawo ku lunaku lwali lwa kutaano lwali lwakutaano nga nkwatiddwa nali twali twasemba okukyalira fred kajubi last week ku lunaku lwalirwa kuna if im not mistaken twali ne madamu aliet by then wamu ne loya so wiiki eyaddako ndooza wiiki gyetukyasinza okugendayo wiiki eno ewedde ewiiki eh, eh, ewedde twali twasemba kgenda wiiki eri ku lwokuna kati wiiki eno ewedde ndooza wiiki bukyatumuzuula ewiiki gyetukyayinsinza okugendayo ebbanga ettone ennyo mu wiiki twagendayo omulundi gumugokka era twagendayo friday ya twagenayo friday naye ku lunaku olwo njatandika naki ekyaliwo ogezaako kiri yalinga air kuba bintu bingi badde bitambula so ogezaako tutegeeza biki ebyaliwo from the eyewitness from the victim himself uh, nava wano ku lunaku ndowooza lwali lwakutaano ku makya lawyer yampa appointment nga tugenda osisinkana muganda waffe kajubi fred lumbuye yangamba tulina omumisinkana saawa taano naye lawyer nangamba ngenda kutuukawo ku saawa nnya n'ekitundu so olina okutuukawo ku saawa at least nya oba nya kitundu ku kifo kyenyi detention center kajubi fred lumbuye waali kansubire doboozi eri very clear so nenkeera neŋŋenda naye edda before nali ŋambye abantu ab'enjawulo abasobola okwiti n'ensinga nembaga abali beetaaga okusindikira fred kajubi message bagisindikire ngiprinting era message eyo nagiprintinga muganda wange nagifuna na so wenavaano kumakya nagenda bulungi nnyo ekojaile izmit nentuukawo natuukawo esaa ndoza zaalinga nnya nedakiika nga asatu mu ttaano naye wentuukawo natuuka looyo atanatuuka nensooka nentambulamu awo mpolampola nasooka nempitakawo ku geeti naye nensensinga embeera nga teringa eya bulijjo wenatuukawo ngenda okulaba obusirikale obukumawo nga buntunulira buntunulira buntunulira ah neba suspicious ne satisfako nyo nensikire manga nengenda ne printinga messages abantu ze bali bampadde omalozi printinga ne nida lawyer era waita ndo za dakikanga asatu mutana awana natuka kusawa zani nga tano ne dakika wezi kuwamu lawyer watuka nabagamba enkola jetukozesa wetutuka wali message jetuba tulina tujiwa lawyer uh, fred kajubirumbi ebyaba yetaaga tuyisa mu looya yabimutuusaako kyona kyaba abasabye looya nagenda namulaba looya namwingaginga namuapdate nga kyekigenda mumaaso then looya aba alina okukomawo natuwa feedback sometimes in written form then ne vabaly wenatuukayo looya nemuwa byonna byenamuwa leta zamwe nenzimuwa natumazo ziprintinga nemessage yamuganda wekajubi fred nenjimuwa gyali alina okufuna n'agenda n'alaba fred kacubi lumbuye that is on friday ku ssaawa ttaano nendakikano zasalinga kumi na ttaano abiri wamala okumulaba yakomawo yamala endakika zalinga asatu mu ttaano kwana nakomawo ssaawa zalinga mu mukaaga nayezigwamu namba feedback okuva wa muganda waffe kajubi fred lumbuye nagamba naye for today abalamusiza mwenna nabagamba abaagala nnyo mwebale okulwana nangamba naye for today talina message yonna gyampadde in written form simply because message gyemuwadde nyingi tasobola kuwandika naziddamu the and then nakuwa response nantegeeza era nti kwanalinze mwandikidde leeta eyange eri personal ngaeriko ndoza points zaali kumi nangamba neyo naye agena giyita mu buyise then ajja kurespondinga next time wetunajja nga simanyi bigenda kuddirira so bwetumala okulaba looya wamala okulaba looya looya nasimbula ye nagenda then abagamba enkola eyaffe yetwabamu fred dumbuye nengenda wenyini waali nenfunira kikandoza yalinga emu kitundu ku bbiri nemulamusako nemugaa muganda waffe tulwana waggulu wali nemugaa byonna obifunye nangamba tomifunye messagi nzifunye nangamba naye nkyaziyitamu nkyazisoma feedback anja kujibawa ne mugamba naye nkubirako nangamba ngenda kukubirako leero oba olunaku lwenkya ku simu kyekigambo kyeyasembayo okuŋamba kajubi fred lumbuy ne mugamba kale muganda wange neneeyongerayo naye mu ebyo byonna kuna obusajja tewateekawo mbeera wano nga ngezaako okwogera naye wali waggulu waali tewateekawo mbeera nga tekutaddewo mbeera nga bulijjo butugoba nebagoba nebagoba nebagoba nebagoba neneyongerayo mba nzikirira bwe nti ngenda okufuna emmotoka nveeyo ekojeire nkomewo mu istanbul ngenda okulaba busajja bubiri bunsalako nga nakawukana nekajulifu edowooza dakiika zaalinga ttaano nga nakawukana naye nakavaawo we nti nzikirira nfuna emmotoka neyongereyo ngenda okulaba busajja bubiri bunsalako mbagambye we natuuka nasooka nensoma embeera eyaliwo nga teringa ya bulijjo naye nesitakifaako nyo nenga maybe nga tabuntu niyatunulya busajja buntu niyatunulya nesitakifaako eventually nebukula busajja buzze nebusoka nebunjaka esimu bbiri zenalina nebuziteeka wali nebusoka nebutandika ozikikira nebutandika ozikikira nebutandika ozikikira obutandika ozikikira nebunyambusa waggulu obunyambusa waggulu nebunyambusa ku geeti buli bubiri wetutuuka ku geeti nebeyongako nebagera abasajja bana naye nga amasimu gayita olwo amasimu gayita amasimu gayita then nebagjayo esimu eyaabwe kyebasooka okundaga nebandaga ekisabane kya kanso muwaddanku nyingi ngaali kukomerero lyennyini efaanani lyeyakuba lwetwala ba fred kajube fred lumbiye yennyini lweyagendawo ne looya nebandaga ekifaananyi kye ne baŋŋamba ono yeggwe tebakaba bannayo nsi yenze kanedowooza ba bakikoze nga mistaken identity ba bakikoze nga lukwalayiki nebaga bannanga ono ono parlamentarian mp mulamba ate era looya mulamba ali ku tiimu ya ligo tiimu ya kaso ya kajubi fred lumbuye yajja wano then eventually yamaliriza emirimu gye naddayo ekampala maybe ajja kubawunsinga back nebaŋamba no nebainsistinga kati mu simu eyaabwe nga balina ebifaananyi ebyenjawulo nga bagezaako okugamba nti nze aspreading ebifaananyi bino n'okuexposinga ekifo kajibu fred lumbuye waali okusinziza ku messages baali bandaga muli ne baddamu ne bacekera essimu zange bamala ozicekera mu galale ne bagenda mu inbox nga bagala okulaba ani beekyalinga nebagamba efanani oinaku yaliosaidingire efanani binono nobikyalinga nebaga basokera inbox ezo kati nina omuze gumu nti esimu eyange buli every 24 hours nga ziyiseewo buli lunaku njiyiwa inbox njiyiwa inbox njiyiwa inbox njiyiwa nebakebera nga ofcourse temuli kirimu then nebamala nali nina power bank nali nina bluetooth ka bluetooth muno munda bona nebabujjamu nebanjamu buli kimu bisumuluzo byonna then eventually nebagwa ku passport nemujjukire ne bagamba twali twabaako passport onaku lwe twasookera ddala okugenda nga twagala okulaba kajubi fred ne bazisikaninga neyamadamu ariet ne bazisindika ankara ne batuga bazisindise ku general directorate kubamu intelligence simanyi kyesaamanya nti passport zino basyalingako ne embasy then kathen wano webamala okunkyekera kwolwo lwenyini nga ndyawo obusajja buyise ngolo buyingidde musanvu obwankute nga buli bubiri nebunjako passport nebujitwala mu control room bajitoka passport control room nebujichekinga boke na malojichekinga nebujikomyao nebokane nekagamba kanne nekagamba passport visa kapati passport ngeli valid nebuzebeza emyaka ngesa tuena nina agama muneti visa hii yagwako emyaka ebiri emabeka naga namubuza jikwamba mizeti yagwako ti yagwako nebungamba kale nemujja kubina binalina nebusoka nebiteka mukavera nebuntuza mukaromo munda emoto zaudo zedekika zalinga asatu nga kuliko omuseka we banteddewo ankuumaawo eventual ngenda okulabira akamoto kakazze kalinga kavaani buno obutwala bulinga buvaani buno ngaobwa nga bwolaba obutakisi ne buno obuli webutyo butwala abaana ku masomero naye nga kagundi ka detention cente eyo jarumada kaliko jarumada so nebantekamu n'abasirikale baali bataano akamoto ka nekanvuga wekanvuga webansookeza wennyini bansookeza ku ddwaliro naye nga kuliko department ya police grand screening awo ah, oh, nebanjako nebafuna statements awo oh, nebanyingiza mu system bavaawo oh. balekawo statement emu nebavaawo nempapula endala bbiri netugenda nazo nebavuga nebatwala kapoliisi akamu kapoliisi ntumalawo eddakiikanga ttaano katwetwavaawo kapoliisi awo embaga wetandikira nebanvuga nebantwala mu kifo nga kiri mu remote area nga kiri isolated kati mukitundu ekyo tekiringa nti kiri too much congested mulimu abantu bangi kiri too much urbanized kiri somehow isolated mukomerero gyeyiri kojaire wesudde nnyo so nebantwala ku kizimbe ekimu kyaliko ndoza floors zaali ssatu netulinnya nebantwala ku fula eyokubiri so wetuyingira ku fula eyokubiri netuyita ku rumu eyasooka rumu eyasooka naye ngendo gitunulamu ngaerimu nkebete zokka erimu mundu zokka muli munda netugiyitako side ne side ne tuita kuna nayo yalinzigule na yenge nwaggale oluda lwe tuita mulukuba olwo kati ngumla mulinga muli mu board room mutula mu conference conference ngelinga conference center ilinga liko board room tibatuza mu meeting kana ne ba ngeza ngangeza ko kutula tunula na yemu ko joko na basika yetu ajja nabo bali bampadde ko mu interpreter nyamba gye bintu bino nyizo butakwiko Ota bifuna bulungi mu lutaka kuba ntindangi ntegera mu matanka ni nebamba omuntu yali ategeera oluzungu bulungi tekabuliko akasajja kali kategeera oluzungu akasere kali naye nga kagamba nga tujja kagamba relax relax this is normal relax this is normal naye nga isfine kati alongo dawe naye kagamba bannange munkutte teri amanyi muzeeyi tamanyi looya wange tamanyi teri muntu yenna amanyi badde saa munzikiriza atlist muntereka esimu njogereko ne muzeeyi wange oba ne looya onagamba ah, patrick relax i will help you nemugamba kale netuproceeding sokatotira kweno room nebanyingiza mu room yalimu computers satu walinga waliwo omusirikale atuddewo nono nga waliwo omusirikale atuddewo nono nga waliwo omusirikale computers satu nebatandika okunsikwizinga nebatandika okunkunya nebatandika okunkunya basobola okunkunya nebya passport nebakunya ne passport nebakunya ne passport nebakunya ne passport nebakunya nebya visa lwaki wabeera muno visa negwako notagiri new winga biki biki biki nebabuli embeera yonna gitwalimu e uganda nebabuya byonna byonna then nebadda ku byalumbuye kuba bakozi nali mazi obagamba nti fred fred nembagamba muganda wange nebaga kaludesh fred kaludesh nembagamba yes kati kyenagenda okuzula nti abasirikale wali bonna bonna bonna okuva ku mufumbi omusiimuuzi buli muntu yenna ku senta wali amanyi gwe bayita fred ologera ku fred obaga nti muganda wange bagamba ekintu kimufu fred fred fred uganda fred uganda nebagamba yes buli muntu yenna kugambye omusiimuuzi omufumbi wemmere buli musirikale kati so nembagamba naye kati ofcourse byenalimpitamu byonna ebyeuganda nga sina kyebanyonyola kipya kubanga nga buli webagamba nga gabanga fredi yabibagamba buli bagamba nga bagamba fredi yakesi yemu gyaliko nanga fredi ali wano ayina banoya bangi ayina biki biki biki kati ngaolaba nti byonna byebanyinyira nga babimanyi nena bagezaako era okunsikwizinga basikwizingira esaawa zaalinga bbiri kati along the way mu interrogation yenu kyembagamba akasirikale nekagamba bannange kbagebajiranga nebaleta nebanywamu kacayi awo bwebakubuuza onnakuddako onnakuddako ndagambadde nsaba kunyamba njogereko ne muzeeyi mugambe nti bankutte so nanga ngenda kuwamu ndakiika ntono nnyo teka kesimu emu kubakubira bategeeza then eventually ojijeko so kwekubira benakubira nagwe nakubira wano nemutegeeza emuga agende ewange kino kino oje kino kino okusooka so naatuukayo then nezaako nekubira madamu aliyeti nebainfominga then wenakolera leka odi yaaka awo naye nga tebanantwala mukobe nebagambe ekinaddako simanyi nebagamba omaze maliriza nebagamba essimu kikiriko nenjijjako nitweyongerayo nebankunyawo edakika zalinga makumi asatu obamala okunkunya edakika zalinga makumi asatu netufuluma kunokunzizayo tebanzizayo nene mugundi munda mukakosta bantika mukabuutu kayo oliku kabuutu banengeri gyebakazimbamu nebakasukayo munda mukabuutu emabega then bo nebatula wano nebatula nemumaaso balinga abaserikale endowooza musanvu kabawezi musanvu olwo netweyongerayo kati awo netweyongerayo ku kifo ekirala nebanjijako fingerprints zino you know? nebanja kodeka face screen na ina gendo kwete gendo omusaji yali abikola kwetu watu kwakoche kizimbe kitu watu kako nganda bango immigration nyabala ya nyabala ya wengilinga ya immigration hmm, katuba malizao ne tufulume ebwedu ne bungamba nti jo wasuzewa ne muga na suzewa ka ne bungamba wasuzewa mikwano jo yes na suzewa mikwano jangi ne bungamba kati ekiddako kyolina omanya leero ogenda kusula nga fred wasula naye wonna wogenda osula fred waali walungi siwabi muli emmere emirundi esatu buli lunaku nemugezaako kukonvisingaawo byonna byonna byonna byonna nemugamba kale sina kyakukola netweyongerayo kati nga simanyi bawe buntwala naye olwokuba nga tugenzeyo emirundi kati ndowooza okuba netwamulaba ndowooza omwezi gulinga gumu ne wiiki obanga emu kati olwede ndi famiriya nenguudo zaayo kati wetwayitanga mu nguudo zino nga bukuzza wano bukuzza wano bukuzza wano bukuzza wano neeraba enguudo kweziri nga ndi famiriya nazo naye nga maybe ndowooza gye buntwalako gyaire wenyini ku senta ku detention center muganda wange waali eventually ne buvuga ndowooza zaali zingira ssaawa ngaemu n'ekitundu ngenda okulaba tutuukiddewo ddala ku geeti wenyini kuliko geeti enene ntono ne geeti enene emotoka bwagiyisa mu geeti eyo enene ne bunyingiriza ddala paka wali munda ah ekyaddako olwedde amasimu baali bagalina ebisumuzabina byona babirina ne bangajamu omusipi jamu engatto nebava nebakuba obufaananyi obulala awo munda bakuba obufaananyi bwa fase ndowooza bwalinga mukaaga nebabuprintinga out ne banjaku statement ya yabiki lyenina nembinotinga down nebanteeka mu lift nebanyambusa paka ku fulesembayo paka ku fulesembayo naye eri gye bankunyiza twavaayo ne fayiro fayiremu bagirekayo kuba bino byonabyo baali bambuza baali bambuza baali banotinga downi bali banotinga down ne bakola fire awo bbiri emu ne bagirekawo emu ne tujja nayo ne bangamba no signing ko ne signing ko ne babuza bi signing ne bangamba no statement niyo yo tugambi bi baddo tugamba bino tatuandika bi signing ko emu ne tujja nayo ko jaire ne bante ka mu lift ne tulinya paka wa group ku fresh embayo katiko jaire ndo zakuliko floors nga 5 ne bade twambuka kinasinga okwonya ne bantu ala ne bantu ala mu room ngeri mu butana ndoza mwalimu bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri butanda kandabe mukaaga mukaaga mwalimu butanda ndowozanga bugendamu abantu nga kumi kumi na munaana e, eh, kumi na munaana bulinga mwenda bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri rumu nene naye nga nebateekamu nga ndi munzekka kirumu nebansuula munzekka nebansuula omu nebanga naye relax everything is okay nembagamba kale webanteeka omu fulo yakutaano naye fred ndowooza ali ku fulo ya kusatu kwengezaako geraageranyamu ali ku fulo ya kusatu mba ndi awo eventual esaa ziba ndowooza ziyingira naye mbirowoozamu nebase ku buliri bampadde bulanketi bampadde omufaliso bampadde epiro mbirowoozamu byonna mbirowoozamu eventual otyo ne tuntwala naye ngenda okulya bagula oluggi bagula ekiggi ngenda okulya baleesemu abavubuka abalala babiri abavubuka bye baali baleese baali baafghanistan nabakasukamu olubaka sukamu mm. nitubeeramu neŋamba kale kasaba kwatadde mbendi munabo ziba zingira esaawa nnya nibayitamu abala balinga makumi abiri nga buafghanistan bula mulimu obwana bmumyaka kumi namukaaga bumainazi bulmyaka kumi namusanmyaka kumi namunaana then mulimu nabamyaka kumi namwenda abalala abiri bali bakayingira baafghanistan nebabayiwoomu nebatuyiwoomu netubeeramu nga muli congestid obutanda ne bujjula abaana bebaka wansi then netubeerawo kati obudde bwakera ku makya nembaga abannange ejobe abantu benayogedde naye saogedde naloya mbadde nsaba mumpe ku ssimu kubanga akasajja kaŋamba eri wansi nga mpayo ebintu nakaŋabaako enamba zojjamu time wenetuuka ngu enamasimu goyagala okukuba ojja bakubira wembagamba ku makyale bagamba aa ah, mwenna abaakajjawa nabakyali abapya tubateeka eno waggulu mubeera okufula esembayo mubeera mu karantini okumala enaku kumi nannya temukkirizibwa kakasosiatinga nabasirik ba, basiri, ba basi be bakadde bemusanzeewo noti ati nga nako 14 ziwe ziwedde ko singo bango liwo no mukalanti nga tabakutadde ne bonga ne simu nayo nyinyo jikuba oyino kulinda nako 14 zikole ki zigweko ne ngamba kale twali kyakola so ne tubeerawo eyo yali saturday ne tubuzibya ne tuzibya sande kati ku mande ku makya ngenda okulaba nkimi munda abasirikale bennyini ne bakima ne banzikiriza wansi banzikiriza wansi kumbe yazze kati bano banamwali tebanyama ne bainfominga lawyer lawyer najja lawyer omu ku balawyer bennyini abali ku ttiimu ya muganda waffe kajube fred lumbuye ah, madamu sada nemusangawo nagamba patona kugamba wetuba tumaze okulaba no lumbuye tolwawo nnyo kati obusajja bwo baluddewo kusajja nebukwata nemugamba aa olukwe luno lwonna lwapangiddwa embasi kubagwe kenyini mugagwe kenyini gwe bagamba wano tebagamba simanya otuba tweta okola lumbuye okufuna akadde akawanvu okwogera naye kubanga amanyi gaffe tegamakinga tulina okugenda ku embase tufune consent kumbe obusajja bwembase bwali upanze mbu tugende tufune leta ze zitwaga tuli bafamile bayalumbuye mbu tukwatireeyo nmugamba ssaga nabadetoyo nmugamba decision jibage no taking ano teri chila ku deporting nanga ne tuina option yonna kati genda mu court ningamba kale so loya ne mulaba ne mugamba Fred omugamye twendi e, eh, nanga ma Fred gwe sosoko laba nanga mu kitabo inga eh, e, abadde awandise wano kuba buli wogenda okulaba omusibe owandika nze kulaba munapisale gundi nalaga ne waggulu nga ne looyo oli omulala nanga ne looyo adinani naye abadde wano alabye fredi lumbuye abadde yakavaawo nange nenzija era munotifayi nze nemugamba nti okola ki itwoli bakutte olw'ensonga a b c d so neyongerayo eyali mandi then ku lwokubiri enkeera balooya ne bansindikira abakyala babiri nga kuliko interpreter deno mchalo munga yogira lutaka ngabalete power of antony nji signing eko inti bado bale bagenda okuni presenting mu court era nalaba ka bali batende ko baloya basatu na yenga babiri mbamanyi bali ku timu yemu eyali ku timu ya rumbuye kane mu buzono wo kusatu ngasi mu manyi nangamba a ah, walo farm yemu bali basatu ku kasto signing abano bonna baba sobolo okuri presentinga mu court ne mugamba fine that was tuesday kati nga simanyi oba ndivaayo ddi nga sina kyemmanyi kati nga ndiwo bubeezi so kola enyini olwokubiri ne bankyusa ne banteeka mu kiseera endala kate mu kiseera gye banteekamu benasangamu abavubuka mwalimu abairaani bafghanistaani n'abava e iraaka ne bagamba bamazeawo ate ennaku kumi nabbiri ne banteeka omwo olwonaku olwokubiri so netusulawo olwokubiri paka olunaku lwa jjo olwabadde olwokusatu mba ndi awo zaani no zazingira musanga kumi ne bankima kwalekeddeko n'omuzeeyi omu mu irani de tubatutuuka mu lukuubo nga waliwo n'abavubuka abalala badde endowooza nga bana ne batutwala mu ofiisi waggulu ne batugamba bamaze otekera decisioni buli omu ne bamu ebipapula bye nze ne bampa ebyange ne banga bampadde ennaku amakumi asatu take nga ngifulumye mbaddemu irigala okumala emyaka abiri ne banga mwezi ennaku amakumi asatu it is okay condition ze bampadde nsobola okufuluma bifo nga tezinaggwako naye sirina kuzisusa ne baŋŋamba ekirala tebaagala wadde okulaba feesi yange wadde akagere nga ninye kojaire mugenze kulaalumbuye ne baŋŋamba omutekeka gwe baagala kati okulaalumbuye fred ye looya waate balooya baagala maama we baagala taata we muganda we mukyala we mwana we oba aboluganda balala bali close neŋamba kale nebaŋamba ati nabo balina osooka okufuna consent oba okufuna confirmation letter okuva ku embasa ya uganda mu ankara neŋamba kale nebamba restriction endala eya movement nga sirina kulinnya mu kitundu kyekkojaire oba Izmit kati ndo zinga district namba bajitanga unona district Izmit na yenga katundu komuni mwa katundu bano ga parish obechalo bachiita kojaire ne wangamba tuina kuli nyamu epapla bi bino mutambule mugende ne bampenda kwa makumi ya sapu ne wangamba ngatake nkozechi na njifurumi sebe bi bina bindoza kaso mwa deba sharing de di mwalabi so embera bwitu yabatte nabagamba ekintu kimu time is the best judge obulimba bulina speedi nyangu busooka ne budduka marathon ne busookayo amazima amazima tegeekweka amazima gabaako time yaago ekisooka ekintu kimu nakugamba am going to be honest sigenda kuba bantu force hope ngenda bagamba amazima however hard it is to consume from the one i've been consistent naye nkimanyi emizanyo gino gyonna gwali gwategebwa embasa tali muntu mulala yenna era nga kyebagala okukatinga ye pesi kwetwali kutambulira okutuka ku fredwali lumbuye nabagambako wano before nti looya oli eyali asabye emitwalo omusanvu yampandikirako mumesagi nagamba nga wentanisiza erinnya lye ku midia nga wemwononya erinnya lye nga wagenda okuteekamu kase bandipoting banzize ekampala ezo yansindikiranga mumesagi wanonwanekati nzina nebagambako embabega nga embasi abapoliisi yoku embasi ekuuma ku embasi nga ebankubira amasimu agasaba mu ataano emabegako bwenabagambire line gyenalinina negidropinga wansi mu bino byonna bona wali wagunzi mbamanyi muzanyo oguzanyi bwa mbamanyi nenabagamba not until the last minute tetugenda kuzikiza ekyo time is the best judge obulimba busobola okujja propaganda nokola malisi nokola blackmail nokola otya i can assure you amazima gabako time yago kyovalaba buli wotambulira mu mazima dont fight so hard okulaba nga oprovinga ensi nti ndi mutufu tutolwana nakulwana amazima tutolwana nago okuprovinga nsi kituba kulimba osobola okukozesa malisi osobola okukozesa propaganda because sagala kutaking advantage olwembeera ya muganda fe kajubi fredrumbwe omuntu navayo nayogera nonsense total nonsense the same goon the same fool yeyagamba mbu fred lumbuye mufu the same goon nagalumbuye fred ali gulu the same goon the same fool yaliwo nga ogezaako ogezaako oku ogeza kuwoleza looya eyafeiringa okudelivalinga the same goon nini osaga audiensi nga naye eryawo erinze mbu erinze kuwuliriza kubanga audiense tuwulizemu gye baliemu amagezi bantu bamala ebiseera byabwe aba ne bateekamu sente zaabwe najja wanaawulirize nonaleka kwogera byakisiru bintu bitali mu magezi kan imagine because in the first place how do i benefit ogamba nti patoni nebuzewo how do i even benefit how does it even impact the cause okuja fred lumbuye why should i use embeera ya muganda yakfe kajubi fred lumbuye gyalimu okuzanya zino stupid games kubanga muzizanya nga zanya ebyekisirusiru why should i but i can't waste my time kwabasirusiru abatategeera kubanga whatever you fighting for you fighting for special social media space is too too wide simanyi kiki mulwanda space kuli social media simanyi whether you fighting for space sometimes ntuka ne nebuza what is the intention behind all this you waste a full hour you waste two shows on pato a poor pato a poor pato a mere pato nowesting esawa namba ono epuwa pato kati nze nomalirako ebiseera byo why should i even waste that how do i even benefit mbu nebuzaawo mbusimanya bit how do i even benefit at the end of that day how do i era kiyamba ki ku muganda fe kajubi fred you get a fool you get a good noja nolimba abantu mbu fred yafa nebantu fred ali gulu nosanyira ku bulamu bw'abantu this is a very very sensitive matter tabagamba ensonga yalugula abantu bali emotional abantu balina feelings abantu bamu bakutukadde emitima nembagamba any single statement that you issue manya erina impact ku bulamu bwabantu common media nogera ebintu ebyekisino notanishinga amanya gabantu what do you benefit okutanishinga noda kumuntu notanishinga erinnya lye not even someone who is big but emia pato kwagwe webuuze huh? now what is the intention behind this people are more more determined to spread hate to spread propaganda other than preaching love because esi bamba gamba some of you muli bantu bakulu you our elder brothers our elder sisters some of you you our younger brothers our younger sisters so we accord respect to you but any single individual oli myaka gya bamama bafe oli myaka gya batata bafe oli bamama bafe tuli bakulu bo batuli batobo who cannot accord respect to yourself who cannot accord dignity to yourself tose tugakola respect because we've sacrificed teri muntu yena yasalawo ti agenda monipulizinga kozi yokunakajubi fred lumbi naye twagaa buli alina kyasobola okukolakola buli alina tula omubiri gwayinza okuyawiwawo omubiri naye wavugunizia bemukozesa tuli wantu bera kuyiriba salina kuduka budusi kuduka budusi kuduka budusi odukawanoddawano oddawano oddawano simply because be bantu bebamu benyini bannayuganda bali wano and b i cannot waste time nega ntigenda kujja wano kumala dakiika abiri ndi kumusiro that is why i not mention anyone whose name i cannot waste my time nenja kusho namba you waste a full hour no discussing but we have a lot of things to discuss matters of national importance is i don't hold any single office in uganda not even any single ministry sioba sina mp sina kansela sinani sina bana bali makomera bavundira eyo issues of the economy eziri mu ggwanga uganda abantu ne botabalamu wadde akategeera ne mwesitinga obudde bwabwe ne mudda ku disikasinga bintu bya kisiro right now we still insistent kadubi fred is dead at the end of the day what are you going to say olina mukunjogeza oluzungu kazunka kati oli mukanjogeza sawa zi so baganda bange kajubi fred lombuye gyali mulamu in fact am working so hard namugamba ko lwennyini nali maze omugamba nemugamba muleeta gye namuwandiikira nemugamba next time okuba essimu tusacrifising enda kikanga musanvu ngenda kuteeka ku live oyogereko n'abantu oba dakiika tano nezi naba musanvu oyogere n'abantu kwabayitaga okuwulya eddoboozi lyo watosa kulaba futa gye bakulaba tugenda kunoonya enkola yonna ajja wano ku live tujja kola oba yenaba yasaawa mmeka kubanga genda okulaba kulo ngenda oteekako essimu nga li akubyeko ku saawa munaana then kusala yayita nategeera ndowooza nti ndyawo wennyini nalabako mistic kolo ye so anytime next week im going to fight so hard kajubi fred mulete ku live kuno ejja kubira kiyumba anago na wana agikubira manyo obudde bwa oluusi agikuba ku ssaawa munaana mosikesa zeyateranga kuba sawe emu sanga osanga ziyingira ne these days mbadde ndaba nga kuba okukuba ku ssaawa munaana so na wana agikubira tujja kujja kiyumba anagwa ku live kwennyini ayogereko nammwe because people have sacrificed kanso mu atambudde emirundi video kuva e uganda okujja wano tolowooza talina commitment sindala commitment sindala hazirina nena sacrifice nga jayiwa wo mubiri alenge bintu bitambula nodo tanishinga kino nogi tanishinga kino nogere bintu bya kisiru nogere bintu bya kisiru we are not going to be diverted tumanya kazanje kamwe kamuzanya we are not going to be diverted nabagamba from the one there is no single entity there is no single institution there is no single individual agenda okutustopinga tiru koze nungi mazo kugwa and i can assure you there is hope live hope nti muganda afika juisu fred very soon ajakuvayo without the legal procedures ezigenda maaso without the engagements ezigenda maaso without the alternatives zetulina ku ground i can assure you ajja kuvaayo no way and at the end of that day nkunga terina byakulwananyo bweprovinge oli mutufu no way facts time yaga etuuka obulimba bulina speed gye buddukirako ennyo amazima yegatuuka time is the best judge that is my principle i don't know with a space comedian tulike byo kudiscussinga bingi watu nabya kuogera jango somese kusomesa kusomesa ogera ko jabira sengo somesa omukwana if you have nothing to say watu nabya kuogera bulire enjiri woboli mu local bulire enjiri watu nam pya kuogera woboli mu silamu patu jango babulire kuitu bikoraganira allah babulire qur'an watu nabya kuogera nemalira abantu ebiseera abantu bagala okumanya information bagala okufuna credible information nemalira ebiseera nemalira obudde bwabwe nebajjaku nebawuliza ebintu byekisiro at your age at your age someone who must be respected you a dad not of one kid and i'm speaking generally sogena muntu omuntu yoba ntaginagwentakitinga no way that is why ihave not mentioned anyone whose name nkiddamu teri muntu agenda kutusitopinga that is the reality kubanga bino ebintu ebimu bijo linalowooza mu pato ebigambo ebyo bwobiwulira tomenyeka mutima nowe tulina ebintu byetuwulidde n'owulira ebigambo so everything that is happening we expect i can assure there are some people who are pretending they love too much rumbuye they know too much rumbuye biki biki biki not even me not even you teri muntu alina monopoly ku bulamu bwa rumbuye oba kumununula it is a collective responsibility collective responsibility buli fanatulina omulimu gwegumu however much some people pretend eva mamwagala nyo bikibiki they don't want him to be out for that one I, i'm aware you fighting social media wars you want to be kings of social media lumbuya kwe muliko <laughs> the moment is out is not only a king of social media is a king of media kubanga yashatinga down media industry ye uganda yagishatinga down mukyali wano kuntalo mulwanira butalo bwa social media social media you fighting for space the space even is so wide Sakimanyi neki kibalwanyi so wait katiwegwe muliko bamulwanira kubeera kabaka ku social media okola otya nkugambye oli wakomerawo is a king of media neya uganda media industry yona yagishatinga down that is why there is a vacuum if you want following if you want people to listen to you get credible information get information from the credible source that is why you made that the pick that is why Ise kunokupaje kwe nkolya kwenda tani kokolya from day one usijivanga ko. Na yini la page yangi nani bade nkolero ko. Abo chitagira. So baganda bange the truth of the matter is I cannot waste my time on goons on fools. The truth of the matter is tulwanirire obulamu bwa muganda waffe kajule fred lumbuye gyali mulamu nasemba okumulaba lunaku lwali friday lwenyini lwe era lwe yanangamba namutegeeza I thought singa nabadde nkyaliyo quarantine by the time we had waited ko nandi badde solo okwassociating na inangi nali mwesungo omula tufune mu nobudde bwavu bafuna tuyo bandande mu cello ye musimanyi na ye inkomi yo ku ground natandiki dawda atali wadde okulinda atali wadde okulinda so baganda bange nabagambye ngenda kubeera very brief dakika mpisiza mu dakika nga satu so information ngisizaawo muganda waffe gyali ngenda kugezaako nnyo next week okulaba mufuna ku live agezeko kulifyinga nokwogerako namwe newezinaba eddakiika ttaano newezinaaba eddakiika musanvu ekyo kyona kimutegeeza lunch time wetuba mu meetinga nemwe nga tujjafuna yakadde oyogereko n'abantu ejja kubeera kiyumba anaagwa bato najja saa musanvu omunana wona wanagikubira tujja muteeka live ayogereko nammwe muwulye ku ddoboozi lye kubanga puliko olio zibadde muwulya nga zitambula aty okubira ku bantu abamu zo nze namugamba okugjako ekintu kyondisikasize nange ku simu sijja birikodinga bigamba bantu kuba biba personal naye the moment i let you know tugoinga public ojja kubanyonyola abantu oyogereko nabo wenatuukayo lawyer nemuwa byonna byenamuwa letters zamwe nenzimuwa tumaze oziprintinga ne message ya muganda we kajubi fred nenjimuwa gyali alina ofuna nagenda nalaba fred kajubi lombuye that is on friday ku sawa tano nendakikano zazalinga 152 wamala okumulaba yakomawo yamala endakika zalinga 15 asatu mutano kwana nakomawo saawa zalinga mumukaaga nezigwamu namba feedback okuva muganda waffe kajubi fred lumbuye naŋamba naye for today abalamusiza mwenna nabagamba abaagala nnyo mwebale okulwana naŋamba naye for today talina message yonna gyampadde in written form simply because message gyemuwadde nyingi tasobola kuwandika naziddamu then nakola response nategeeza era nti kwanalize muwandikidde leeta eyange eri personal ng'eriko ndoza points zaali kumi nagamba neyo naye agenda giyitamu buyisi then ajja kurespondinga next time wetunajja nga simanyi bigenda kuddirira so bwetumala okulaba looya brother wetumala wamala okulaba looya looya nasimbula ye nagenda then Tebagambye enkola eyaffe gye twaba mu Fred Dumbuye. Ne ŋŋenda wennyini waali ne Fred Kikandoza yalinga emu kitundu ku bbiri ne mulamusaako ne mugamba muganda waffe tulwana waggulu wali ne mugamba byonna bifunye nanga pato mifunye message zifunye naŋŋamba naye nkyaziyitamu nkyazisoma feedback nja kugibawa ne mugamba naye nkubiraako naŋŋamba ŋŋenda kukubirako leero oba olunaku lw'enkya ku ssimu kyekigambo kye yasembayo okuŋŋamba kajubi Fred Rumbuye nemugamba kale muganda wange neneyongerayo naye mwebyo byonna kuna omusajja tewateekawo mbeera wano nga ngezaako okwogera naye wali waggulu waali tewateekawo mbeera nayo hmm, nga tekutaddewo mbeera kabulijo butugoba nebagoba nebagoba nebagoba nebagoba neneyongerayo mba nzikirira bwe nti ngenda okufuna emmotoka nveeyo ekojeire nkomewo mu istanbul ngenda okulaba obusajja bubiri bunsalako nga nakawukana nekajubifu endowooza dakiika zaali nga ttaano nga nakawukana naye nakavawo wenti nzikirira nfuna emmotoka neyongereyo nina okula busajja bubiri bunsalaku mbagambye we natuuka nasooka nensoma embeera eyaliwo nga teri nga ya bulijjo naye ne sitakifaako nyo nenga maybe nga ta buntu niyatunuulya obusajja buntu niyatunuulya ne sitakifaako naye kiwale nina okula busajja buzze ne busooka ne bunjako essimu bbiri ze nalina ne buziteeka wale ne busooka ne busandika ozikikira ne busandika ozikikira ne busandika ozikikira obutandika ozikikira nebunyambusa waggulu obunyambusa waggulu nebunyambusa ku geeti buli bubiri watutuka ku geeti nebeyongako nebabeera abasajja bana naye nga amasimu gayita olwo amasimu gayita amasimu gayita then nebajjayo essimu eyaabwe kyebasooka okundaga nebandaga ekisabane kya kanso muwaddanku nyingi ng'ali ku komerero lyennyini efaanani byeyakuba lwetwalaba fred kajubi fred lumbi yennyini lwe yagendawo ne looya nebandaga ekifaananyi kye nebaŋŋamba ono yegwe tebaka babanayo nsiyenze kene ndowooza baba akikoze nga mistaken identity baba akikoze nga lukwalayiki nebaga banango ono palamentariani mp mulamba ate era looya mulamba ali ku tiimu ya ligo tiimu ya kas ya kajubi fred lumbuye yajja wano then eventually yamaliriza emirimu gye naddayo ekampala maybe ajja kubawunsinga back nebaŋamba no nebainsistinga kati mu simu eyaabwe nga balina ebifaananyi ebyenjawulo nga bagezaako okugamba nti nze aspreading ebifaananyi bino n'okuexposinga ekifo kagibifred lumbu yewaali okusinziira ku messages baali bandaga muli ne baddemu ne bacekera essimu zange bamala ozicekera mu galale ne bagendamu inbox nga bagala okulaba ni beshalinga nebagamba efanani oinaku yaliyo siding efanani binona nobishalinga nebagala osokera inbox ezo kati nomuze gumu nti esimu eyange buli every 24 hours nga ziyiseo buli lunaku injiyiwa inbox njiwa inbox njiwa inbox njiwa ne bakeberanga of course temuli kirimu then bamala nalini na power bank nalini na bluetooth ka bluetooth muno munda bonani ne babujjamu ne banjamu kimu bisumulizo byonna then eventually ne ku passport namujjuke nabagamba twali ku passport onako lwe twasookera ddala nga twagala okola akajubi fred ne bazisikaninga neya madamu ariet ne bazisindika ankara ne batuga bazisindise ku general directorate kwa mu intelligence simanyi kyesamanya nti passport zino bashyalingako ne embasy then kathen wano webamala okunkyekera kwolwo lwenyini nga ndyawo obusajja buyise ngolo buyingidde musanvu obwankute nga buli bubiri nebunjako passport nebugitwala mu control room bagitaka passport control room nebugicekinga bugenda mala ogicekinga nebugikomyawo nekagamba kanne nekagamba visa kapat passport ngeri valid ndowoza ebuzayo emyaka ngesi ne nagamba munne nti visa ye yaggwako emyaka ebiri emabega namubuuza gikonfamize nti yaggwako nti yaggwako nemuŋamba kale nemwejjako byona byenalina nebisoka nebiteeka mukaveera nebuntuzaawo mukaruumu munda nebuntuzaawo zedekika zalinga asatu nga kuliko omuseeka we bantedde wankuumaawo eventually ngenda okulaba akamotoka kazze kalinga kavaani buno obutwala bulinga buvaani buno ngaobwa ngabulaa obutakisi nebuno obuliwe buto butwala abana ku masomero ninga kagundi ka detention center eyo jarumada kaliko jarumada so nebanteka mu nabasirikali bali batano kamotoka nekanvuga wekanvuga webansokeza wenyini bansokeza ku ddwali nenga kuliko department ya police nebanscreening awo nebanjako nebafuna statement saawo nebayingiza mu system bavaawo baalekawo statement emu nebavaawo nempapula endala bbiri netugenda nazo nebanvuga nebatwala kapolisi akamu kapolisi ntumalawo eddakiika nga ttaano katwetwava awo kapoliisa wembaga wetandikira nebanvuga nebantwala mukifo nga kiri mu remote area nga kiri isolated kati mukitundu ekyo tekiicongested mulimu abantu bangi kiri tmuch abanized kiri somehow isolated mukomerero gyeyiri kojaire wesudde nnyo so nebantwala ku kizimbe ekimu kyaliko noza floos zaali satu netulinnya nebantwala ku fula eyokubiri so wetuyingira ku fula eyokubiri netuyita ku rumu eyasooka rumu eyasooka naye ngendo gitunulamu ngaerimu nkebete zokka erimu mundu zokka muli munda netugiyitako saidi ne saidi netuyita kunda nayo yali nzigule naye ngenuwaggale oludda lwe tuyita mulukuuba olwo kati ngamulamulinga mulimu bod room mutulamu conference conference ngeringa conference center eringa liko bod room nti batuuzamu meeting era nenjiraba nga ngezaako kutunulatunula naye mukujja okwo n'abasirikale betwajja nabo bali bampaddeko mu interpreter nyambaga ebintu bino nyinza obutabiko obutabifuna bulungi mu lutaaka kuba nange ntegera mu matankani nyampa omuntu yali ategera oluzungu bulungi katika kuliko akasajja kali kategera oluzungu akaserikali naye nga kangamba nga tujja kangamba relax relax this is normal relax this is normal naye nga it's fine kati alongoza bino nkagamba bannange munkutte teri amanyi muzeeyi tamanyi looya wange tamanyi teri muntu yenna amanyi mbadde saa munzikiriza at least muntereka essimu njogereko ne muzeeyi wange oba ne looya onaŋŋamba patrick relax i will help you nemugamba kale netu proceeding so katwetira kweno room nebanyingiza mu room yalimu computers satu walinga waliwo omusirikale atuddewo newano nga waliwo omusirikale atuddewo newano nga waliwo omusirikale ku computers zisatu nebatandika okunsqueeze nga nebatandika okunkunya nebatandika okunkunya basobola okunkunya nebya passport nebakunya ne passport nebakunya ne passport nebakunya ne passport nebakunya nebya visa lwaki wabeera muno visa negwako nodagiri newinga biki biki biki nebabuli embeera yonna gitwalimu e uganda nebabuya byonna byonna then badda ku byalumbuye kubakozi nali maze obagamba nti fred fred nembagamba muganda wange nebaga kaludesh fred kaludesh nembagamba yes kati kyenagenda okuzula nti abasirikale wali bonna bonna bonna okuva ku mufumbi omusiimuuzi buli muntu yenna ku senta wali amanyigo bayita fred ologera ku fred obaga ti muganda wange bagamba ekintu kimufu fred fred fred uganda fred uganda nebagamba yes buli muntu yenna kugambye omusiimuuzi omufumbi w'emmere buli musirikale kasiso nembagamba naye kati ofcouse byenali mpitamu byonna ebyeuganda nga sinakye banjonyola kipya kubanga nga webagambanga fred yabibagamba webagambanga fred yakesi yemu gyaliko nanga fred ali wano ayina baloya bangi ayina bikibikibikibiki kati ngaolaba nti byonna byebanyonyola nga babimanyi naye nibagezaako era okunsquizinga basquizingira esaawa zaalinga bbiri kati along the way mu interrogation eno kyembagamba akasirikale nekagamba bannange kubabagebajiranga nebaleta nebanywamu kacyayi awo bwebakubuuza ono nakuddako ono nakuddako ndagamba dde nsaba kunyamba njogereko ne muzeyi mugambe nti bankutte sonanga ngenda kuwamu dakiika ntono nnyo teekako essimu emu kubakubira obategeeza then eventual ogiggyeko so kwekubira benakubira nagwe nakubira wano nemutegeeza emuga agenda ewange kino kino oje kino kino okusooka so naatuukayo then nezaako nekubira madamu aliyeti nebainfominga then wenakwalira neka odi yaakaawo naye nga tebanantwala bukobe nebagambe ekinaddako simanyi nebagamba omaze naliriza nebangamba esimu gikireko nenjijjako netweyongerao nebankunyawo edakika zalinga amakumi asatu oba mala okunkunya edakika zalinga amakumi asatu netufuluma kulona okunzizayo tebanzizayo neno mugundi munda mukakosta bantika mukabuutu kayo oliko kabuutu balina engeri gyebakazimbamu nebakasukayo munda mukabuutu emabega then bo nebatuula wano nebatuula nemumaaso balinga abaserikale endowooza musanvu kabawezi musanvu olwo netweyongerayo kati awo netweyongerayo ku kifo ekirala nebanjijako fingerprints zino nebanjako neka face screen naye nagenda okwetegereza omusajja yali abikola wetwatuukaku ekyo ekizimbe kyetwatuukako nga ndabanga wa immigration enyambala yabwe engeri nga ya immigration mm, kati webamalirizaawo netufuluma ebweru nebuŋŋamba nti jo wasuzeewa nemuga nasuze waka nemugamba wasuze nemikwano gyo nti yes nasuze nemikwano gyange nemugamba kati ekiddako kyolina omanya leero ogenda kusula nga fred wasula naye onawe ogenda osula fred waali walungi siwabi muli emmere emirundi esatu buli lunaku nemugezaako kukonvinsinga byonna byonna nemugamba kale sina kyakukola netweyongerayo kati nga simanyi bawe buntwala naye olwokubanga tugenzeyo emirundi kati ndowooza okuba netwamulaba ndowooza omwezi gulinga gumu ne wiiki obanga emu kati olwedi ndi famiriya nenguudo zaayo kati wetwayitanga munguudo zino nga bukuza wano bukuza wano bukuza wano bukuza wano nenaba enguudo kweziri nga ndi familiya nazo nengaa maybe ndowooza gye buntwalako gyaire wenyini ku senta ku detention center muganda wange waali eventually ne buvuga ndowooza zaali ziyingira ssaawa nga emu n'ekitundu ngenda okola tutuukiddewo ddala ku geeti wenyini kuliko geeti yenene ntono ne geeti enene emotoka bwagiyisa mu geeti eyo enene ne bunyingiriza ddala paka wali munda ah ekyaddako oleda amasimu bali bagalina ebisumuluzo babina bibyona babirina ne bangaajamu omusipi jamu engatto ne bava ne bankuba obufaananyi okulala awo munda bakuba obufaananyi bwa feesi ndowooza bwalinga mukaaga ne babuprintinga out ne banjaku statement ya ya biki byennina nembinotinga down ne banteeka mu lift ne bannyambusa paka ku fulesa embayo paka ku fulesa embayo naye eri gye bankunyiza twavaayo ne fayiro fayiremu bagirekayo kwa bino byonna bye baali bambuza baali bambuza baali banootinga down bali banotinga down ne bakola fire awo bbiri emu ne bagirekawo emu ne tujja nayo ne bangamba nosayininko nesayiningako ne babuza kiti bensayininga ne bangamba bino statement niyo gyotugambye bye badde otugamba bino tatuwandiika bisayiningeko emu ne tujja nayo awo ekojaire ne banteeka mu lifuti ne tulinnya paka wagulu paka kufula esembayo kati kojaire ndoza kuliko floozi nga ttaano ne badde twambuka kinasinga okwewunya newo bantwala ne bantwala mu ruumu ng'erimu obutaana ndowooza mwalimu bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri butanda kandabe mukaaga mukaaga mwalimu butanda ndowozanga bugendamu abantu nga kumi kumi na munaana eh, kumi na munaana bulinga mwenda bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri bubiri rumu nene naye nga nebateekamu nga ndi munzekka kirumu nebansuula munzekka nebansuula omu nebanga naye relax everything is okay nembagamba kale webanteeka omu fulo yakutaano naye fred ndowooza ali ku fulo yakusatu engezaako geraageranyamu ali ku fulo yakusatu mbandi awo eventuali saa ziba ndowooza ziyingira nawe mbirowoozamu naye base ku buliri bampadde bulanket bampadde omufaliso bampadde piro birowoozamu byonna birowoozamu eventuali oto ne tuntwala naye ngenda okulya bagula oluggi bagula ekiggi ngenda okulya baleesemu abavubuka abalala babiri abavubuka bye baali baleese baali baafghanistan nabakasukamu olubakasukamu mm. tetubeeramu neŋamba kale kasaba batadde mubendimu nabo ziba zingira esaawa nnya nibaitamu abalala balinga makumi abiri nga buafghanistan bula mulimu obwana bulinamumyaka kumi namukaaga bumainazi bulimamyaka kumi namusanvu namyaka kumi namunaana de mulimu namyaka kumi namwenda abalala abiri bali bakayingira abafghanistan nebabayiwa omu nibatuyiwa omu netubeeramu nga muli congestid obutanda ne bujjula abaana nebebaka wansi then netubeerawo kati obudde bwakera ku makya nembagaba bannange ejoabantu benayogedde naye saogedde naloya badde nsaba mumpe ku ssimu kubanga akasajja kaŋamba eri wansi nga mpayo ebintu nakaŋabaako enamba zojjamu time wenetuuka ngaoyina amasimu goyagala okkuba ojja bakubira webagamba ku makya nebaŋamba aa ah, mwenna abaakajjaana bakyali abapya tubateeka eno waggulu mubeera okufula esembayo mubeera mu karantini okumala ennaku kumi nannya temukkirizibwa kakasosiatinga nabasirik ba basibe bakadde bemusanzeewo noti ati ngenda ku 10 nje ziwedde ko singo bango liwa mu karantini kataba kutadde ne bonga ne simu nayo nyinyo jikuba oyino kulinda nako 10 nje zikolechi zigweko ne ngamba kale twali kyakola so ne tubeerawo eh yali saturday ne tubuzibya ne tuzibya sunday kati ku mande ku macha nyinyo kula banchi mimunda abasirikale benyinyi ne bachi mani banzikiza wansi kubanzikiza wansi kumbe roya ze kati bano banamwalie tebanyama ne bainfominga lawyer lawyer najja lawyer omu ku balawyer bennyini abali ku ttiimu ya muganda waffe kajube fred lumbuye ah, madamu sada ne musangawo naŋŋamba patonda kugamba wetuba tumaze okulaba no lumbuye tolwawo nnyo kati osajjawo waluddewo osajja ne bukwata ne mugamba aa olukwe luno lwonna lwapangiddwa embasi kubagwe kenyini mugagwe kenyini gwe bagamba wano tebagamba simanya wetuba twetaga okola lumbuye okufuna akadde akawanvu okwogera naye kubanga amanyi gaffe tegamakinga tulina okugenda ku embase tufune consent kumba obusajja bwembase bwali upanze mbutugende tufune leta zezitwaga tuli bafamile bayalumbuye mbutukwatire eyo nemugamba ssaga nabadetoyanemugamba abanda g ebifaananyi wano nabanga simanya spreading kino nakino n exposing ekkumi namuwano waali biki byonna nemubuzaga timufayiro olabyemu ki nemugamba fayiro olabyemu statement yo nekirimu ekitala kirimu nti visa yo yaggwako so decision bagenda taking ano teri kirala ku deporting nanga ne tuina option yonna kati genda mu court ningamba kale so loya ne mulaba ne mugamba fredi omugamye ti wendi e, eh, nangamba fredi gwensoso okulaba nandaga mu kitabo eh, nga abadde awandise wano kuba buli wogenda okulaba omusibe owandika nze kulaba munafisi gundi nadaga ne waggulu nga ne ka looya oli omulala nanga ne looya adinan naye abadde wano alabye fredi lumbuye abadde yakavaawo nange nenzija era mu notifyinze ne mugamba nti okola ki nti woli bakutte olw'ensonga a b c d so neyongerayo eyali mande then ku lwokubiri enkeera baloya ne bansindikira abakyala babiri nga kuliko interpreter then omukyala omu ngaayogera lutaaka nga balete power of antony ngisayiningeko nti bano balabe bagenda okundipresentinga mu kooti era nalabaka bali bataddeko baloya basatu naye nga babiri mbamanyi bali ku timu yemu eyaliko ttimu ya rumbuye kanemubuuza ono owokusatu nga simumanyi nagamba aa ah, walo faamu yemu bali basatu kwekasitosaini nga bano bonna babasobola okurepresentinga mu kooti nemugamba fine that was tuesday kati nga simanyi oba ndivaayo ddi nga sina kyemanyi kati nga ndiwo bubeezi so kola enyini olwokubiri nebankyusa nebanteeka mu seera endala kate mu seera gye banteekamu mwali abenasangamwa bavubuka mwali mwa bayirani bafaganistani nabave iraka ne bangamba bamaze watu na ku 12 ne bante kongo olona ko ruoku biri so tusula wo ruoku biri paka olona ku lwajjo olwa do ruoku sa bandi yao zani no zazingira musanga 10 ne banchima kwalikade ko nomuzeyo mu muirani Detu watu tukamulu kuo Gawalu na wafu kabalala baadde ndowooza nga bana ne batwala mu ofiisi waggulu ne batugamba bamaze otekera disisioni buli mu ne bamuha ebipapula bye nze ne bampa ebyange ne banga bampadde ennaku amakumi asatu take nga ngifulumye mbadde muirigala okumala emyaka abiri ne banga mwezi ennaku amakumi asatu it is okay condition ze bampadde nsobola okufuluma bifo nga tezinaggwako naye sirina kuzisusa ne baŋŋamba ekirala tebagala wadde okulaba feesi yange wadde akagere nga ninye kojaire mugenze kulalumbuye nebaga mutekago bagala kati okulalumbuye fred ye looya waate balooya bagala maama we bagala taata we muganda we mukyala we mwana we oba aboluganda balala bali close negamba kale nebagamba ati nabo balina osooka okufuna consent oba okufuna confirmation letter okuva ku embasa ya uganda mu ankara neamba kale nebamba restriction endala eya movement nga sirina kulinnya mukitundu kyekojaire oba izmit kati ndowoza eringa disitulict namba bagiyitanga onoola disitulict izmit naye nga akatundu komulimu akatundu banoga parish oba ekyalo bakiyita kojaire ne baŋamba tolina kulinnyamu epapula bye bino mutambule mugende nebampa enaku amakumi asatu nebaŋamba nga ttaka enkoze eki nangifulumye sebebyebinadindowooza kansi mwadde bakyeyalingidde bimwalabye so embeera bwetu bwe yabadde nabagamba ekintu kimu time is the best judge obulimba bulina sipiidi nyangu busooka ne budduka mu marathon ne busookayo amazima amazima tegeekweka mazima gabako time yago ekisooka ekintu kimu nakugamba am going to be honest sigenda kuba bantu force hope ngenda bagamba amazima however hard it is to consume from day one been consistent naye nkimanyi emizanyo gino gyonna gwali gwategekwa embasa tali muntu mulala yenna era nga kyebagala okukatinga ye pesi kwe twali kutambulira okutuuka ku fred wali lumbuye nabagambako wano before nti looya oli eyali asabye emitwalo omusanvu yampandikirako mumesagi nagamba nga wentanisiza erinnya lye ku midia nga mwononya erinnya lye nga wagenda okuteekamu kase bandipoting banzize e kampala ezo yansindikiranga mumesagi wanonwane kati zina nebagambako embabega nga abapoliisi yoku embasi ekuma ku embasi nga ebankubira amasimu agasaba mu ataano embabegako nebagambire line gyenalinina nengidropinga wansi mubino byonna buno wali wagunzi mbamanyi muzanyo oguzanyi bwa mbamanyi nina bagamba not until the last minute tetugenda kuzikiza ekyo time is the best judge obulimba busobola okujja propaganda nokola malisi nokola blackmail nokola otya I can assure you amazima gabako time yago chovalaba buliwotambulira mu mazima don't fight so hard okulanga proving insanity ndi mutu tutolwana na kulwana abazima tutolwana na goku proving ansi kitoba kulimba osoko sa mali osoko sa propaganda because sakala ku taking advantage olwembera ya muganda afrika jubi fred rumbi omuntu nava unayogera nonsense total nonsense the same goon the same fool yeagamba mbu fred rumbi ye mufu the same goon nagalumbuye fred ali gulu the same gun the same fool yaliwo nga agezaako ogezaako oku, oku, oku, ogeza kuwolereza looya yafairing okudeivalinga the same gun nini osaga audience nga naye eryawo erinze mbwerinze kuwuliriza kubanga audience tuwuliriza mugibaliemu amagezi bantu bamala ebiseera byabwe abandi batekamu sente zaabwe najja wano awulirize notandika kwogera byakisiru bintu bitali mumagezi kan imagine because in the first place how do i benefit ogamba nti patoni nebuzewo how do i even benefit how does it even impact the cause okuja fred lumbuye why should i use embeera ya muganda yakfakajubi fred lumbuye gyalimu okuzanya zino stupid games kubanga muzizanya ngazanya ebi byekisirusiru why should i but i can't waste my time kwabasibisi babatategeera kubanga whatever you fighting for you fighting for special social media space is too too wide simanyi kiki mulwanda space kuli ku social media simanyi whether you fighting for space sometimes ntuka ne neebuuza what is the intention behind all this you waste a full hour you waste two shows on pato a poor pato a poor pato a mere pato no wasting a sour number on a poor pato kati nze nomalirako ebiseera byo why should i even waste that how do i even benefit mbunebuzawo mbusimanya biki how do i even benefit at the end of that day how do i era kiyamba ki kumuganda ffe kajubi fred you get a fool you get a good noja nonimba abantu mu fred yafa nbantu fred ali ggulu nosanyira ku bulamu bw'abantu this is a very very sensitive matter tabagamba ensonga yalubi abantu bali emotional abantu balina feelings abantu bamu bakutukadde emitima nembagamba any single statement that you issue manya erina impact ku bulamu bwabantu common media nogera ebintu ebyekisino notanishinga amanya gabantu what do you benefit okutanishinga noda kumu notanishinga erinnya lye not even someone who is big but emia pato kwagwe webuuze now what is the intention behind this people are more, more determined to spread hate to spread propaganda other than preaching love because ensi bambagamba some of you muli bantu bakulu you're our elder brothers our elder sisters some of you you're our younger brothers our younger sisters so we accord respect to you but any single individual oli myaka gya bamama baffe oli myaka gya batata baffe oli bamama baffe tuli bakulu boba tuli batoobo who cannot accord respect to yourself who cannot accord dignity to yourself tosa tugakola respect to because we've sacrificed teri muntu yena yasalawo ti agenda munplaizinga kozi yokunakanyubi fred lumbi naye twagaa buli alina kyasobola okukolakola buli alina tula omubiri gwayinza okuwawo omubiri naye wavuguniziya bemukozesa tuli wantu bera kuiriba saalina kuduka budusi kuduka budusi kuduka budusi odduka wano odda wano odda wano odda wano simply because be bantu bebamu benyini bannayuganda bali wano and me i cannot waste time nega ntigenda kujja wano kumala dakiika abiri ndi ku musiro that is why i not mention anyone whose name i cannot waste my time nenja kusho namba you waste a full hour not discussing but we have a lot of things to discuss matters of national importance nze kuliko i don't hold any single office in uganda not even any single ministry sioba sina mp sina kansela sinani sina baana bali makomera bavundira eyo issues of the economy eziri mu ggwanga uganda abantu nebotabalamu wadde akategeera nemwesitinga obudde bwabwe nemudda ku discasinga bintu bya kisiro right now we still insistent kadubi fred is dead at the end of the day what are you going to say olina mukunjogeza oluzungu kazungu kanga tino oli mukukanjogeza sawa zino so baganda bange kajubi fred lumbuye gyali mulamu in fact am working so hard namugamba ko lwenyini nali maze omugamba nemugamba muleeta gye namuwandiikira nemugamba next time okuba essimu tusacrifising eda kikanga musanvu ngenda kuteeka ku live watosa kulaba futa jo bakulaba tugenda kunonya enkola yonna ajja no kulaivu tujja kulaivu obye nabaya saba meka kubana gendo kulaba kulo ngendo teka kesimu ngali yakubye ku saa munana then kusalira yaita ndate gendo ndoza ntindi awe nyine nakuya nalaba ko mystic call ye so anytime next week i'm going to fight so hard kajubi fred mulete kulaivu kuno ejja kubeera kiyumba anaago ona wana agikubira amanyi obudde wa olusi agikuba ku saawa munaana mosikesa zeyateranga kuba saawa emwawo nethese days mbadde ndaba nga atera okuba ku saawa munaana so ona wana agikubira tujja kujja kiyumba anaagwa ku live kwennyini ayogereko nammwe because people have sacrificed kansomwadde atambudde emirundi ovidio okuva e uganda okujja wano